ya Jesús kuandi nixiña'i Tenda tenda texasaka'ka tenda tendatu'ña andi. rabi yo ni tuira ya teka u ya yuasi ira ni yuvasi'ira nikachira teninaku'i Jesús nurandi ninte teka nixakuachi teninte yuvasi'ira nixakuachinaka'rasaka su handi sakan kara tenya andio si chung ka noa kewe nyong ra sai kunya sai chung nyani sakwiso chung nyani tiano yu sai nya kunika kwa sakanya ki kunyundi ko kui sa chung ka bitti nya yuin yiwi yondi dui nyuun nya nya sakundio si nikacha tekin di nika anya handi nikon da tesi anyu tenisha ande in tenesa kanya ando chino te kwe no ha tenika'á xirari kua'átena tionú pila siloe, siloé nikachá xira te siloé ja kunikachá tikui teni nachkanu Saka teni kehtará kua'ára teni najtiára núra teki ninantiskóra vi'erandi xa kuvi xto'nira saká te nendieyajtin vi'era xi'inka nexiníya te kui'e nú nindurandi nika'á xi ta'aniandi teka'andu te xindu'u Xicachonheiucuno. Nicachiña, sabañaca andi. Subirá. Te sabarguñaca andi. Subirá. Tendenaca tejacara. Nicachiña, tenica ami tejachiña andi. Yuundue. Nicachira, sacanacuí ninda to'oña añadi. Sanisha teninuniando chino. Nicachiña, shira, teninacuí iradi. de yibi de nani esu nisha ande e de nisa karando chino e de nika ara shindi kwa te na teono pila silo e nika chira saka te nisha na te no e de nino nando chino e nika chira saka te nina toon ya anyandi ni yo te ha nika china te nina kuira no nyandi chini nika chira Tenechan yascane yibi tenindu te kuie nuja nu te fariseo. Te kibi sabadoña shinandie ne yibi ni sha Jesús ndei teninuñando chinute ha. Sakana kuininda tonto ña te fariseo ha sa ni sha teninuñando chinura tenika te handi. Ni sakarande nu chinoi teninate noi te kubishito ibiti. Nikachira sakana nikaa sabate fariseo handi. Tenisha ñakandi, su cuenta Dios Sidura, Saskaña, Shanura Kibi Sábado, Nyashinandie. Nigachira, te sábado cura kandi. Na tendiso kwa chindurandi, kubi sara chun kanu, ha. Nigachira, ya ahana nina cuista cuentora. Sakana ninda toma tu cura tenindu te cuienunjandi. Yondu teninu nyandu chinunja, tun. Nigachira, Teninakuyirari. Inteka tiakuton d e s i n d u r a Nikashira. De s u te judío te sanamaya ahandi. Nikandishara natekui enon i n d u t e h a Sakanakui nikanara yuvasi iteha. Teninatonya arandi. Nyasi endo ondu te yo. Tekaando nitui w kui endu chinu. Nasakandi. Sa kuisto nirabiti. Nikashira. Teninakui n yuvasi itehandi. Shinindundi. CNN 도다가다퀴에대신이돈도야대퀴에진논드라니토이라디수시닌두사니샤대쿠이시토라비티인데시니돈도요니노냐노진노라다톤도미라대시샤드라구이카아라신도요니샤야하니가치냐니가아유바시라야하샤아냐이비냐대후디오하 Sakanya siya ni nakaftate ha kwentora niya na yo kandie yuunya Jesus du Mesías eskakune yuindi stakne siya chinya ara te kundu kane ha kwentabi eminakayane yubi yunga. Siya ahana kwini ka ayuwasi ite handi datong undo mira te si shandura nikachina. Sakate ni kanara te nindu te kwi enuha ichinya uwi te nika ara shirandi. Dios si kunya tinka nu sakanya shinindun di i n t e n d i s o k w a c h i n d u t e h a Nikachira, s a k a t e nika a t e h a s h i r a d i Na t e n d i s o k w a c h i n dura. Chine yu. Inda k w i t i ya shinindi. Te k w i e no nindui. Te vitendi uistoni. Nikachira, te tukuni nika ara shintehandi. d e n y a nishara shun. i Sa nishara tenino nyarandu chinu. Nikachira, tenika a t e h a s h i r a d i Chenekai shindo. tecnica de shalo. Dicho na kune kune sot kundo, ya shane in, Ya kune kune kutundo, o, ha. Nigachira, sagate ni arashi te ha karani. Yo ten di kunchi te ha. Disundu undi, di kunchi Moisés dundu. Shinindu, ya nikan Dios Moisés. Disu, te handi, shinindu minikiera. Nigachira, tenika te ha Nyahandriyanandaniwa yuu nyashin nindo minikera disu nisandara luchinoe shinendi sha ndiosi cuenta ya kana diso kwachi disu sha cuenta ya kana ki kano ya te sha na ya kunya de nishkandu yibindi te a kune cuento ya inonya te yibi duchino ina kwendo chino de ni tuvina Nasu, tenike que no yo, sí lo tejían di, coche ya quisiera. Yo, tení deni coche, tení yo ando yo tú, na kunísan ya ando. Ni cachira, sacan tenista, ni se ching arabié mi, na cayané yo ha. Nishi ni Jesús cuento ya ni está, ni la tejan vié ya, tení la tongo ya di. Nikachia, te nika ara shiandi. Yondu ya ha takwi te ne kone ya e. Nikachira, te Jesus shirandi. Shani shini ya un, te su bindu ya na ton shon vistin. Nikachia, ika te nika ara shiandi. Takwi e, ine shini yo o. Nikachira, te nisha no ya ara, te Jesus di. Nisha ingibi yo te ña'ane ivisayoni maña nun diosi tsajkan te nun ña'andu ni nikuie nun te ne tu ñatuvi nun ñandi kukui'e nun ña nikachia te nixniso osava te fariseo te ijtayajtin no aja ña ya nika'a te randi. ña ya te kui'e nu ndutundu'u kachu'un nikachira te nika'a shirandi. na te kui'e nundundondi ko kuachinto ndisuxa'a ña ka'ando ñatuvi nundonti You're not you're watching though.